Yo creo que hemos cometido muchos errores y que es muy importante este tipo de documental, este tipo de acercamiento, para que sin culpas y sin latigazos, pero que realmente tomemos conciencia de cómo rectificar, de cómo desde el principio de la vida crear unas bases en, la convivencia que nos ayuden a construir un mundo mejor.